perso تخدم بيه معناها النهار حاجتك باش تشوف فيه des analyses باهي شكونك تحت عندنا انت انت باهي باهي donc باش نسالكم سؤال باهي كي تحبوا تعرفوا ال site web نتاعكم est-ce que efficace ولا لا شو ولا حاجات تنجموا تعملوها D'accord, je connais pas. Meine Ui, komm her. خد له بشجره مثال صحية قالت مش مشكل معناها السيدة عطيهم شوف الاستاد تاع السكن تاعك اسكو الكابرياج اسكو فما ديليزيت اسكو فما ديليت دي كونفيرسيون وتوبتيميزي اخر الميزي باهي كيما قال لكم نشوفوا معناها السكن تاعنا اما قبل هذيك لازمنا نمشي نشوفوا الاخرين شنو عاملين وتشوفوهم هما معناها ناخذوا من عندهم فكره حاجه هذه تتسمى سكون le website benchmarking donc سي كوا لو بنش ماركينغ دونك يقول لك سي لو في بيجيتي ان كو دوي سور لي فونكسيوناليتي نتاع الكونكورون تاعك تمشي تشوف شعرهم des fonctionnalités في ال site web نتاعهم ونحاول تحطهم في ال site web نتاعك انت اكيد ماكش باش تقعد في phase statique على ليكم اون سيتاسيون حاجتي بواحد فيكم باش يقرا هدمه شكون يطور؟ ايوه تفضل اقرا Les utilisateurs doivent s'occuper du développement sur اسالكم علاش نعملوا في البنش ماركين نحن en fait باش نشوفوا en fait باش نشوفوا باش نشوفوا نحن السيفير بتاعنا شنو آه، معناها هو كي بارابور لي سيفير دوقري نمشيو نشوفوا لي سيفير دوقري نتعلموا منهم شويه حاجات جديده معناها دونك اون فيت اون سورت دو كومباريزون ظاهر لنا مي اون دوتر تيرم معناها باش نزيد نقسمكم اكثر باش نمشيو نركزوا على ثلاثه حاجات في السيكوريتي نتاع العباد الاخرين اول حاجه باش نركزوا عليها les performances نتاع السيكوريتي نتاع لي زانتاسيون نتاعنا اكيد انت كي تحب تدخل السوبر ماذا بيك كيفاش يتحل ما يبطاش ما يبداش يزيد حاجات يدوكم ففي حاجات اللي تقلق السوبر انه يبدا يزيد الذبابه نتاعهم اخف واسرع فما حاجه اخرى اللي هي في كريديك بريباراسيون دو كونكورون هذه ندخلوا شويه un peu dans le contenu اش معناها معناها نشوفوا مثلا في les compagnies نتاعهم كيفاش حاجات يعملوهم نمشيو شويه في ال référencement معناها البلافون كان اشتي يعني عندكم انت بنيت في في ال head معناها تحط فيها الموكلي مثلا تقول uh, مثلا انا par exemple نعمل site web je dis انا مثلا سيفورا تاع مكياج نحط mots clés مثلا مكياج ايلاينر حاجات كيما هكا علاش نحط فيهم هذوما en fait جوجل شو يعمل ايش يدخل الباتي هذه يكون معناها حط اكثر حاجات تبع المكياج اللي هو قبلي انا ما يساعدنيش انا ماذا بيا نضرب على خاطر نحن عندنا réflexe اللي اول حاجه نشوفوها الخلوره في جوجل وفما حاجه اخرى اللي هي ال critères de stratégie de contenu شنو هي يعني فيت الكريتير دو استراتيجي دو كونتوني اللي ندخلوا ندخلوا ياسر في ال contenu شو معناها باش تعمل وين benchmarking ما تشوفش كان ال concurrent تاعك تشوف حتى اللي ماهمش concurrents تمشي تشوف مثلا يحط ال contenu باش يقسموا السيكوير نتاعهم حاجات كيما هكا آه عليه شويه باش ناخذ انا فكره باش نجم مثلا نحسن ما لازمنيش ديما نشوفه ونقول لازم نمشي نتبع انا نخرج حاجه جديده ديما جديد هو اللي يمشي اكثر توا إيه؟ باش نفهموا شويه شنو هو هذا البيش ماركينغ وكيفاش نعملوا البيش ماركينغ بعد ما حكيت لكم نتصور فما عندكم فكره صغيره هكا على البيش ماركينغ بالك فاول آه، حاجه بسال روحي est-ce que انا يعني انا علاش نعمل فيلم اش نحكي est-ce que نستحق له ولا لا ما صارش واحد باش عمل باش نحكي هكاك معناها وبعد عندنا حاجه اخرى نمشي ندخل ال site web نتاعي نبدا نشوف فيه les composants نتاعو كيفاش فيه les formulaires لي بلوغ لي موكلي ندخل نزيد نشوفو في البي نفهم ال site web نتاعي وقبل ما نمشي نشوف فيه لازمني نفهم انا شنو عندي شحاجات شنو اللي ناقصني شنو هذه الحاجات اللي الشغل حالك اللي لازم نخدم عليهم اكثر تو تو بيو كي نعرفوا نحن تو كيفاش باش نعملوا ال benchmarking اما لازم نعرفوا زاد شنو اللي بيجي نسحقوا لهم كيفاش امور خاتيك معناها تو الساعه نحكيو برك لازم نطبقوا تو تو باش نبدا في اول أوتيل خفيف معني اللي هو c'est un peu بالنسبه لعرض ماهوش spécialisé في ال marketing digital معناها حاجه اللي de demande, documents complets et temps entièrement, entièrement Donc, je vais, comment un petit peu السلسله اي هو الجسر هو اه كلكم تعرفوا سفير الطياره ولا شو حاولوا نشوفوا شو هذه خليل سفير هذا طلعوا خاطر شو هذه خليل سفير هذا طلعوا على السفير شو عملت في التكست قصه برافو so, ik kan het naast. Maar als ik scuus door conectividade ik jullie hier بتاعك اسمك بيبي تفسيك نتاع طيار جديد طعمه بالتوفيق هون يبدا يعطيك في كيكو اناليز على اللي احكي لك على اللود تايم معناها قداش قعدت الشجره نورمالمون دوك سكوند سافا لو كاي دو بخومي اوكي حكينا عليه ساعه شوي شنو اخر يبقى معناها قعدتش قعد باش يشرشي tout ce qui les composants graphiques معناها باش خرجت هذيك نتاع مرحبا بكم في ال site وكل قداش قعدت قعدت في 10 secondes ال speed index نتاعو قداش معناها ال vitesse نتاعو وشنو اخر زاد يعطيك يعطيك ال قداش قاعد باش تشارجا complètement معناها قعدت في 15 secondes باش تشارجا complètement وشنو اخر اطلقها باش نتفكر وين يدخل شوية كوتي معناها حاجات جديدة في الحكي ويب